bola sudah suke satu dimainkan lagi sebagai bek kiri. Bek kiri ya. fast kali ini. Oh, oh, itu Gol! Itu terarah dan terukur. Terlihat chemistry bonding sang bosan sudah textbook boleh bilang. tapi kita lihat bagaimana Kro. Ini terlihat kualitas dari David da Silva dalam menceploskan tanpa lagi ada hadangan ataupun tawaran yang kemudian menunggu di tiang jauh dan membuat Ciro mampu melepaskan. Tapi oleh wasit apa yang dilakukan oleh Kamboyes Oh, ah. yang kanan di Pali ya di Pali itu dia uh, bahwa ada pelanggaran dari pihak Persib dari wasit tidak menjadi siap Hendro Hendro jangan si bola kepada gerakan dari Matius Pato maka dia di sini agak sedikit ke bawah untuk eh, uh... Matius Pato tendang Matius Pato uh, masih ada kita dengan fighting spiritnya dan juga penampilannya sangat baik ini kepada David da Silva oh. dan jatuh ternyata uh, kepada uh, menurut saya karena mendatangi lawan beruntung kalau sudah dilakukan sundulan kali ini Victor yang paling aktif sejauh ini ya Ren ya, untuk terus berusaha ya. Mendapatkan kartu kuning berarti dua, dua kartu kuning diterima oleh. Sebenarnya bagi Borneo ya tadi ada slip, uh. pemain yang melakukan treatment ya. Oh, di Bali dan Lagi Ciro ini berbahaya. Ini. Ciro Alvarez. Uh. Medan didapatkan Ciro dan dia shooting ke gawang Angga. Ada gerakan yang bagus sekali di pemirsa. Oh, oh. sangat merugikan kalau tadi sampai nanti sudah ada tiga kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit menghadapi Borneo FC oh mengiur gerakan Vano Lillipali niatnya mencoba untuk dan oh, oh, oh, keluar dari Vano Lillipali apa yang terpas Pas dari perangkat iya. offside ya. tadi eh, Beka Putra, Ciro Alves dan kali ini uh, ataupun juga ketika buaya yang memberikan umpan dan di sepak pojok sudah dilakukan oleh Marto Barakana uh, hmm. gawang uh, tadi umpan-umpan uh, corner seperti ini ya dia sering kali corner. Hendro Hendro Siswanto. Iya. Oh, shooting dari luar. Misil-misil yang dilepaskan oleh pemain Borneo dari jarak jauh. Beckham Budra. Oh, salah. Oh. Ah, itu dia tunjuk titiknya itu ya. Bulut Putra dengan Bustos. Bekam iya. Buaya dan sekarang Beckham Putra. Tiga untuk Persib. Bekam Buaya. Persib Bandung memang memimpin satu 0 5 menit sudah mandi di locker room. Iya, saya kira ini pelanggaran. Jadi sebenarnya belum berbahaya. Betul, betul. Bagi tim. Ya. walaupun mereka tertinggal saat ini dari Persib Bandung. Wow, ini akan menjadi sebuah hal yang Ya, head ya, offside memang. Betul. Ya. Tentang kali ini tendangan dari Gusnagar. Hmm. Sebuah bahaya kembali kita lihat pemirsa. Oh Oh eh, Leo sementara shooting. Martin ini bahaya Fano. Fano Lili Pali dan ah. Juga ah. dari Adi Harjito dan ya sayang umat Ya. harus uh, dari Markok mengarah ke gawang diambil saja bola di lima besar ambil saja bola praktis iya. saja Pato yang di sini Pato kembali apa yang terjadi Pato lagi mungkin dianggap memperlambat tempo ya Oh, si Umay. Umay mencoba memberikan umpan tarik. Oh. Nih, Persib Bandung yang tadinya dalam kondisi tertekan 10-10 karena Gay juga harus mandi lebih ada Fano Fano Lili Pali ah, so, offside kali ini pemirsa Marco David Silva tidak ada opsi sendiri saja masih bisa on target ya. Fano Lili Pali ketiang jauh dan kita lihat oh sudah uh, jangan dari Julio Cesar uh, baik yang baik bagi mereka untuk cetak iya paling tidak kalau Frans Butuan masih Frans